michael Microphone Chekai. La Interpol me quiere buscar solo por llevar el mensaje de Jesús. Me quieren eliminar, me, quieren eliminar, pero vengo fuerte y armado tirándole a la secular. Diciendo que Cristo viene pronto, digan lo que digan con mi voz de mando. Soy como un guerrero celta, llegando como Josué a la tierra prometida. Me quieren partir como los primeros cristianos, pero voy a hablar, digan lo que digan con mi voz de mando. Voy a hablar Tirando un fusil nuclear con mi voz, hablaré que Cristo viene pronto, prepárense. Ni fusil acá, yo lo que llevo la palabra de todos los cristianos. quieren callar mi voz, porque creo que Jesús viene pronto, digan lo que digan, con mi voz de mando Digan lo que digan, voy a opinar, voy a hablar. Están preparados, preparado de narrativo para la venida del Señor Jesús, vengo como el prof, como el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, que Cristo viene pronto. Prepárense, iglesia, vamos, no van a poder callar esto. Porque yo vengo fuerte con la fe de Dios, preparando el camino del Rey de Reyes, como Juan el Bautista, no pueden callar callarme yo soy la voz, no pueden callar mi voz, porque yo soy la voz, no pueden callar mi voz. Porque yo vengo con el mensaje de Cristo al creyente, con una sola voz vengo. Hablando como el apóstol Pablo a la iglesia de Galata, diciendo que Cristo viene pronto, las señales la han visto de Cristo. Que viene pronto, no haga por callar, que Cristo viene pronto, mi voz no haga por callar vivo al mundo y al creyente y al que no es. Creyente, no te van a poder callar que hables llevando una reforma como Martin Luther King llevando el evangelio como Pablo a las iglesias. No van a poder cachar porque yo soy la voz. No van a poder cachar porque yo soy la voz de estas generaciones. Yo soy la voz de estas generaciones porque yo vengo pronto. Yo soy una voz de Jesús. Yo soy una porque nunca me pueden cambiar mi ser, porque yo soy la voz de Jesús, porque nunca me pueden cambiar mi ser. El soldado de Jesús, díselo Brian, el monte que hace la historia.